ufite umusore utagukunda ushaka ko gukunda ese wa musore we waba udakundwa n'abakobwa wabonye umukobwa uramwishimira ariko wabuze uburyo ki waranabimubwiye yemwe biranga ntiyakwemerera kandi uramukunda pe <laughs> noneho uyu munsi ibintu nabazaniye yewe wenda murankunda kurushaho rero nazanye iki gikurikira wa muntu we ukeneye gukundwa nje kukurangira ikintu uzakoresha reba ugeze mu ishyamba ahantu hari ibiti ahantu hari ibiti umva ikintu uzakora niba wumva ukeneye gukundwa niba ukeneye kujya mu kazi ujya mu kazi bakakwangira urapurayinga bikanga ahantu hose ahantu hose byaranze niba wumva ukeneye rero gukundwa ukeneye igikundiro mwa bantu mbere ya byose mujye mubanza musenge nakira kintu umuntu erega adakora atasenze ariko hagati aho ngaho iyo umajije gusenga ukoresha n'ibyatsi ibi byatsi bimera ni ukuri ntimukishyiremo ngo ibi ngibi ngo ni ngo ngo ngo ni ngo ni uguterekera ngo ni ibirozi ngo murebe mu ndebe ubu murabona ibyo ngibyo nabishobora nabijyamo ntabwo nabijyamo ahubwo bino byatsi ibi twirirwa dukandagira ibi dutesha agaciro ibi nibyo by'ingenzi nicyo kintu kizima twebwe hari turabireba tukabona ah, ibingibi nta kintu bimaze nta kamaro byagira kandi ibi ibyo ngibyo upinga wowe nibyo byakakugiriye umumaro yesi reka ngusoze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe aho uherereye hose kuri iyi si ya nyagasani mubumbe imana yaturemeye ikawudushyiraho ikavuga ati yewe mwana w'umuntu ugenda ube umutware wa buri kimwe cyose niyo mpamvu rero natwe twahoze buri munsi dushaka buri kimwe cyose gishobora kuba igisubizo ku byo imana yaduhaye tugomba gutwara harimo ibyatsi ibisimba ndetse n'amazi n'amabuye n'ibiti uyu munsi rero twaricaye turavuga ati tugomba gushaka imiti cyangwa ibisubizo mu byo imana yaduhaye tugomba gutwara uyu munsi rero mama joyce muramumenyereye kuri yero tivi byinshi agiye kubabwira yifashishije ya miti bya bimera imana yaduhaye tugomba gutwara mama joyce turakwakiriye kuri yero tivi murakoze cyane nk'ibisanzwe rero amazina ni ya ntabwo ahinduka kuko sinzakomeza kwivuga nabaye umusango <laughs> ya rero amazina ni yandi nyiramana solange ubakunda uhora abifuriza ibyiza ndabakunda cyane rero hari akantu umaze iminsi ndi kureba ebana umuntu uvuga ibintu <laughs> umuntu uvuga ngo <laughs> umva ndamusuhuje ahantu ari umva naramukunze byatari nk'ibisanzwe rero noneho naje mu mavuta mashya mashya mashya mashya ko mama afitiye udushya namwe rero nkunda ukuntu mukomeza kugenda munyereka ko munkunda ndetse munanyishimira nanjye ndabakunda cyane cyane ahantu muri hose mu bihugu bitandukanye umva ndabakunda ndabakunda ndabakunda abanyarwanda noneho ni akarusho mbakunda byimazeyo mbakunda cyane rero guhera ku mwana mutoya umusaza umukecuru umugore aha n'abari hose umva rwose evan abagore bubahwe abagore bubahwe buriya mfana hari umuhanzi witwa rumaga ndamukunda cyane yavuze ku mugore numva ndishimye ndamwemera cyane rumaga ndamukunda cyane aho ari hose abyumve kuko kari akantu yakoze ni keza cyane yavuze ku mugore numva ndabyishimiye ajya avuga ngo umugore si umuntu ajya avuga umugore si umuntu kandi kuko nasaza umugore atari umuntu <laughs> umugore umugore umugore rero wa wundi dusipoze inaha iwacu mu cyaro umugore usanga yikoreye inkwi akuruye ihene ahetse umwana noneho akaba afite isuka ndetse akaba afite n'akajerekani karimo amazi wa mugore we ahantu uri wubahwe wubahwe wubahwe wubahwe ya nk'ibisanzwe rero noneho n'abazaniye ibishyashya ibishyashya hano hanze aha hariho abantu bihebye baheze ku ishyiga ariko iyi viziyo ngo ni uguhera noneho noneho ngo baheze <laughs> biransetsa cyane rero ngo ngo ngo ntabwo <coughs> ngo ntabwo ngo bakivuga ngo ku ishyiga ngo ntabwo basigaye bavuga ngo baheze kuri gaze nta viziyo ikizatuzanira birarenze kabisa ya nabazaniye rero noneho ibintu byiza by'akarusho mbafitiye kuko urukundo mbakunda ntabwo rwatuma ngewe ntababwira ibintu byiza byinshi mba mbafitiye ubu rero noneho naje nje kubwira abantu bakeneye gukundwa waba warabuze akazi waba ufite umusore utagukunda ushaka ko gukunda ese wa musore we waba udakundwa n'abakobwa wabonye umukobwa uramwishimira ariko wabuze uburyo ki waranabimubwiye yemwe biranga ntiyakwemerera kandi uramukunda pe <laughs> noneho uyu munsi ibintu nabazaniye yewe wenda murankunda kurushaho rero nazanye iki gikurikira wa muntu we ukeneye gukundwa nje kukurangira ikintu uzakoresha reba ugeze mu ishyamba ahantu hari ibiti ahantu hari ibiti umva ikintu uzakora niba wumva ukeneye gukundwa niba ukeneye kujya mu kazi ujya mu kazi bakakwangira urapurayinga bikanga ahantu hose ahantu hose byaranze niba wumva ukeneye rero gukundwa ukeneye igikundiro mwa bantu mwe mbere ya byose mujye mubanza musenge nta kintu umuntu erega adakora atasenze ariko hagati aho ngaho iyo umajije gusenga ukoresha n'ibyatsi ibi byatsi bimera ni ukuri ntimukishyiremo ngo ibi ngibi ngo ni ngo ngo ngo ni ngo ni uguterekera ngo ni ibirozi ngo murebe mundebe ubu murabona ibyo ngibyo ngiye nabishobora nabijyamo ntabwo nabijyamo ahubwo bino byatsi ibi twirirwa dukandagira ibi dutesha agaciro ibi nibyo by'ingenzi nicyo kintu kizima twebwe hari turabireba tukabona ah, ibingibi nta kintu bimaze nta kamaro byagira kandi ibi byo ngibyo upinga wowe nibyo byakakugiriye umumaro ese washatse umugabo mudakundana washatse umugore kuko hari abantu bashakana babeshyanya nyine babeshyanya bahuye kuri agisida bibaho ugasanga urubuye n'umukobwa gutya muratetanye mu minsi ingahe ufasheho mpanumve bimwe n'ababwiye bwashize mpanumve eh, uhise umutera inda kubera kwa kwanga guseba kubera niba ibyo byarakubayeho kubera kwa kwanga guseba ugahita umushyira mu mago ukamujyana mu rugo ya mvugo y'ab'iyi minsi abakobwa bacu cyangwa se n'urubyiruko rw’ubungubu. urafata ukavuga ngo umuhise umushyira mu rugo mutarigeze mukundana nta n'umwe wiyumva mu undi umwe akaba akinize n'undi akinize ndagira ngo nkurangire ikintu uzakora kugira ngo mwese mwiyumvanemo mujye musenga nimumara gusenga n'ibi mubikoreshe reba ugeze mu ishyamba ahantu hari ibiti reba igiti kimerera mu kindi ahantu hari igihe tujya tujya mu ishyamba tukabona ibiti cyangwa se ugaca nko ku nzira ahantu ukabona igiti ukabona hari igiti cyagiye kikamerera mu kindi icyo giti rero uzagifate uzagende ufate cya kindi cyameze muri cya kindi niba ni igiti cya voka se ni igiti cy'umwembe ni igiti cy'urusu ni igiti icyo giti ariko icyo giti gifite ikindi cyaje kikamereramo imbere mo hagati ukuntu kikaza kikamereramo imbere ka gati kamereyemo imbere niko twebwe dushaka fata ako gati numara kugafata ugacemo kabiri kuko ugiciyemo cyose se umuti waba uwishe nawe se wazongera kuwukoresha uwukuye fata ucemo kabiri ufate cya cya giti cyamereyemo imbere ufate isekuru usekure usekure mbye usekure numara gusekura havemo agafu keza kameze neza nurangiza ka gafu wakanika wahera ako kanya ugahita wisiga ariko ibyiza nyine kanitse kakuma ukajya ugakoresha iminsi yose ni byiza yagafata yafu ya cya giti wasekuye ntimuzace igiti umuntu atabwiye ngo wowe nawe ngo mbonye igiti cy'umwembe ngo nicyo ngiye gucaho ngo mbonye ngo cyava ah, fata ka gati kamereye mu kindi cya giti cyamereye mu kindi nicyo dushaka nicyo wowe uzakoresha gifate rero numara gufata cya giti cyamereye mu kindi aricyo ugenda usekure wifata igiti cya cyavoka cya kindi woya wikiranga kindi cyamereyemo imbere ni cya kindi cyamereyemo imbere turi gushaka gifate ukijyane ugikoreshe usekure havemo ifu agafu nurangiza mu gitondo mu gitondo ujye muri dushe woge bisanzwe woge neza numara kuva dushe ufate amavuta yawe wisiga gikotori ese wisiga amavuta y'amazi ayo yo yose ugiye kujya mu kazi cyangwa se ugiye gusaba akazi wabuze igikundiro ntabwo bagukunda pe ntabwo bagukunda babona barakwihunza abashuti bawe ntabwo bakwishimira fata amavuta mbere ya byose ujye ubanza usenge kuko imana niyo itanga igikundiro itakiguhaye ntabwo byakunda ariko igivuga ngo nimubura ubwenge bana banjye nimubura ubwenge nzabata yego koresha icyo kintu kuko ntabwo uvuye guterekera ntabwo ugikuye mu bintu bidasobanutse ni igiti kigisanzwe ntabwo ari ibintu ntabwo imana izaguhanira ngo wagiye ngo gushakisha ngo mu bundi buryo ngo ahantu ya wowe fata cya gitari cyo ukoresha niba wasekuye wagize guta agafu gahari kameze fureshi wavuye dushe fata ka gafu gashyire mu kiganza ufate n'amavuta yawe ushyireho ayo yo yose wisiga bayida utagira ngo wenda ni igikotore ayo yo yose wisiga ushyire mu kiganza cyawe numara gushyira mu kiganza uvugute nk'ibisanzwe uvugute ukarage neza mu ntoki mu ntoki ubone ko byivanze na ya mavuta yawe byivanze neza nurangiza wisige uvuga amagambo ntabwo wisiga gutyo gusa kuko burya amagambo dukoresha niyo akora ntabwo wakisiga gutyo gusa ngo ngo ugende ngo ngo ngo nese ngo uko batankunze isiga uvuga ati mva ndashaka ko umusore runaka azankunda bankunde bankunde igikundiro kinzeho uyisige neza wisige ku maboko uyisige uri kuvuga amagambo avuga ati ngende ku kazi nkigera ku kazi bose nkunda nyishimire bampakazi akazi bampa akazi banyishimire bankunde aba bacuti banjye dore mba muri gurupe ntibankunda ntabwo banyishimira bikore isiga uri kuvuga wongere wongere ufate akandi gafu ushyireho andi mavuta ukomeze wisige neza nta kibazo nurangiza ibyo wabirangije umva uzabikore mu gitondo saa sita niba uri mu rugo wongere ujye dushe niba utari mu rugo ujye ubikora mu gitondo na nimugoroba mu gitondo na nimugoroba icyumweru kimwe ahubwo se inshuti uzagira uzabona aho zikwiza bizaterwa n'izo uzaba ushaka kuko niba ufite umuntu umukunda umukobwa umukunda watagukunda eba nazagukunda mu gihe gitoya niba wa mukobwa umusore umufite atagukunda kandi wowe umukunda iminsi umva mikeya cyane uzahita ubona umva fiyanse azagukunda azagukunda noneho uwo ubwawe bikurenge bizakurenga ni ukuri ibi bintu umuntu aba ababwira ni ibintu biba biriseriye ntimukabisuzugure ni ikintu umuntu aba yasuzumye akagikora agasanga kirakora icyo giti icyo giti muzagikoreshe mbafitiye ikindi kintu rero nzaza mbabwira noneho nacyo kindi umuntu akoresha aka kanya ntabwo nakibabwira mubanza mukoreshe n'icyo ngicyo nikimara gukora muzampamagara mumbwire ukuntu bimeze gusa ni iminsi mikeya uzakora mu gitondo uwukoreshe mu gitondo uwukoreshe na nimugoroba mu gitondo nimugoroba ntuzibagirwe kandi ujye uvuga uvuga ukoresha amagambo amagambo yacu niyo niyo bikorwa kuko nubikora gutyo gusa utari kuvuga uzaza nanjye nunyegera noneho urwango ruziyongera ahubwo wowe ko ruvuga ndashaka bana ndashaka ko bankunda hmm? wisige neza wisige winogereze ndashaka ko bankunda ndashaka runaka nkunde nushaka ujye umuvuga mu izina ndashaka nkunde cyane bosi bosi nkigera mu kazi dore do bino bipapuro ndabijyanye nkibimuhereza mu ntoki ampa akazi ntamakanire ampa akazi ntamuhakanire nizere ko rero ibyo bintu muzabikora mukabikurikiza neza kandi nizere ko muzajya mumpamagara mukambwira ko byakunze kuko nanjye narabikoze biremera mujye mubikora rero kandi nzi neza ko bizakora muzampamagara rero kuri zeru karindwi umunani iminani ibiri ubwo mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe murakoze hari ikindi cyatsi nshaka kuzababwira kandi icyo cyatsi noneho cyo kiza rirurangiza kiza rirurangiza murakoze rero ndabakunda mwese bayi bayi